Qu'est-ce que la production de stock Avec la production de stock, vous allez pouvoir gérer votre stock et créer des recettes. Vous allez sélectionner votre dépôt. Imaginons que vous voulez faire du pain jambon-beurre. Vous allez sélectionner les articles dont vous avez besoin dans votre stock. Par exemple, 10 petits pains, puis du jambon de plaquettes et enfin du beurre. Avec ces entrées, vous allez pouvoir faire des pains jambon-beurre pour une quantité de 10, à savoir que les produits dans les entrées seront déduits automatiquement de votre stock.